Wonderful good morning, my friend. Krásné dobré ráno, přátelé. All over the world. Všude po celém světě. Jsme u verše 38. Nyní tedy žijeme s jistotou, že není nic ve vesmíru, co by mělo moc oddělit nás od boží lásky. Podívejte se, Pavel nejenom věří v boží lásku, ale zároveň má i jistotu. Jakou vy máte jistotu, že jste neoddělitelně spjati s boží láskou? Víte, lidé jsou si jistí mnoha e věcmi, které nemohou dosáhnout. Malé děti učíme sebe důvěře. Chlapče, věř ah, tomu, že se můžeš stát velkým fotbalovým hráčem. Věř tomu, že se můžeš stát velkým tím nebo oním. Co kdybychom děti učili jiné sebedůvěře? um diferente tipo de confiança. Haba teaching our children, you can be confident there is no power in the universe that can separate you from God's love. Co kdybychom děti učili, mě jistotu, že není nic ve vesmíru, co by mělo moc tě oddělit od Boží lásky. Jeho láska je mocná a bezpodmínečná. Bez ohledu na to, čím budeš procházet, zůstane stále stejná. Takovou jistotu bychom měli budovat v dětech a mezi sebou e navzájem. E a pak pokračuje. Jsem přesvědčen, že jeho láska zvítězí nad smrtí triunfar sobre a morte. Over life's troubles. Nad životními problémy. Over fallen angels. Nad padlými anděli. Or dark rulers in the heavens. A nad vládci temnoty v nebesích. Dominadores do, do ar. Look. Podívejte se. Když si jen pomyslím, kolik křesťané mají víry v démony a v ďábla. Ah, a ďábel se mi staví na odpor. Ah, Reinhard, pozor, když děláš nějakou velkou konferenci. Protože ďábel na tebe zautočí. Careful. Opatrně. Cuidado. Look at this. Podívejte se na to. Paul was so confident. Pavel měl no takovou jistotu. <laughs> že boží láska zvítězí nad každým padlým adělem a vládcem temnoty. We have to learn to give more credit to the deep love of God for us than to whatever the devil can do. Musíme se naučit dávat větší váhu hloubce boží lásky, než čemukoliv, co je ďábel schopen učinit. Nezáleží na tom, jak temné tyto mocnosti jsou, nebo jak hrozný démon je. Cheio de trevas forem essa potestade do diabo. None of them nic z toho nemá moc tě oddělit od boží dokonalé lásky. No A nejenom to, boží no láska již nad nimi zvítězila. No Then he says there is nothing in our present or future circumstances that can weaken his love. Dále Pavel říká, pokud jde o současné nebo budoucí okolnosti, neexistuje nic, co by mohlo oslabit jeho lásku. Nebylo by skvělé, kdyby vaše srdce bylo o tomto hluboce přesvědčeno? No Uvědomte si, neexistuje nic v přítomnosti nebo budoucnosti. Nedávno mě zaujala jedna myšlenka. A souvisí s hlubokou boží láskou k nám. Bible říká, že Ježíš je náš ženich. Což znamená, že jednoho dne proběhne svatební slavnost a Ježíš se s námi ožení. A tato myšlenka mě opravdu zasáhla. Let's imagine that you fall in love and you are deciding that you want to marry a certain person. Vamos Představte si, že se zamilujete a chcete si tuto osobu vzít. And then as you're ready. A když budete přemýšlet o sňatku s touto osobou, obdržíte najednou zjevení. Uvidíte najednou nejenom minulost této osoby, ale zároveň uvidíte i její budoucnost. Na základě tohoto zjevení se dozvíte, že vás tato osoba zradí. Hluboce vás zraní profundamente. This person is going to do things that are very selfish. Essa pessoa. Udělá věci, které jsou velmi sobecké. São muito egoístas. And use you. a zneužije vás. Vzali byste si takového člověka, kdybyste na 100% věděli, že vám tato osoba tyto věci provede. Řeknu vám upřímně, nevím o nikom, kdo by to udělal. Okamžitě bychom řekli, vztah je u konce, já si tě nevezmu. Proč byste si brali někoho, kdo vás podvede, kdo spáchá cizoložství? Ale tak to přesně je tomu s Ježíšem a námi. Všichni jsme jej zranili. Všichni jsme sledovali své sobecké zájmy. Pokud dáme cokoliv na místo, které náleží pouze jemu, tak se jedná o duchovní cizoložství. Pokud jde o peníze, o lidi, o moc, o postavení, všichni jsme spáchali duchovní cizoložství. A i když Bůh všechno toto věděl, tak řekl, přesto si vás vezmu. A o tomto se nás Pavel snaží přesvědčit. Že ani věci, které se týkají budoucnosti, nemohou umenšit jeho lásku k nám. A my bychom neustále měli přesvědčovat naše srdce o této pravdě. Čím více si budeme jistí jeho velikou láskou, tím více budeme žít ve vítězství. Zítra ukončíme tuto sérii veršem 39. Nebudeme ovšem pokračovat devátou kapitolou, ale najdeme jiné vyučování, kterému se budeme věnovat. Děkuji a nashledanou zítra.